在周一的部分，我们会迎接的是福生正星的日子，而这个正星呢，也代表的是土星，因为他们称为五星，又称五曜，也意味的是在这一天呢，逢到了这个今年度呢二黑土星入宫的朋友们是很大力你们的，也就是针对这四个生肖属老虎、属蛇。 属猴子以及属猪的朋友们，很大力我们呢出远门，因为只要你出远门，不管是洽商或者是出远门呢，比如说去买个彩券，都很容易呢大力我们呢有财源进来哦，可能是正财，也有可能是偏财，所以呢不妨呢在当天呢可以安排去洽商哦，来去谈一些事项。 那么同时呢，在这一天，我们也逢到了小号星数的一个影响之下，因此呢，我们可以运用它呢，针对如果你有一些病根想要除掉的疾病，我们可以在当天挂门诊去就医去治病。另外，针对如果您是在近期呢要考试的考生们，不妨呢可以运用这一天的来加强我们的文昌运。 那么，在今年呢，我们的文昌位呢是在屋宅的东南方。如果您的东南方是缺的，不妨就放在我们书桌的东南方的方向也是可以的。那么，在这个方位呢，基本上老师建议我们是以木、质的。 东西为准，所以可以在当天呢准备一个木头的便章，还有一个就是木杆的毛笔，用这两样东西呢来放在我们的这个东南方的文昌位来提高我们的时势。那么在当天呢，最好的时间点去放置的时间呢，会是早上的七点。 一直到下午的一点前，因为呢，在辰时我们会逢到了贵人鱼耀龙池，而到了午时，我们逢到了大进文学贵人，所以这也意味的是，你比较容易会受到提拔，也比较容易呢，可以一举，呃，得到你想要的官禄跟你要的这个职职缺，哈，甚至可以考上你理想的这个。 待遇的地方，那么老师会建议呢，我们不妨就运用在这一天呢，摆置这两样东西。那么，如果你希望这个感应更加强烈的话，不妨运用我们的午时，也就是十一点到下午一点的这个时间到。 家里附近的有供奉文昌帝君的庙宇，把这两个东摆件呢，给它过香炉，也就是顺时钟三圈，来达到这个加持的效果，然后再放回你的书桌或者是家中的东南方喽。 那么再来呢，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子，这也意味着是在当天是不宜还愿的。同时，在当天受到了月破大号的一个影响之下呢，大部分的仪式，老师建议是少取的，尤其呢。 在这一天呢是非常不利婚嫁，因为我们有逢到了倒家沙的一个影响。还有针对如果你要上诉、重审、要重新送文件的朋友们，切记在当天呢不要去提出申请，因为在当天是不利整送的。再来就是呢，在当天呢有两个生肖是例外的。 第一个是针对属马的朋友，因为我们逢到了金贵星数的一个影响下呢，可以让你在工作上呢更加的得应顺手。还有另外就是针对属猴子的朋友们，逢到天解星数的协助之下，眼前的一些困难或者想要解套的事情，或者需要下下决定的事项呢，都可以在当天很顺利的迎刃而解哦。 再来就是在周三这一天，我们会迎接的是大偷休日，这也意味的是家中如果有大型的家具摆件要移动，可以运用在当天呢，不用特别的去看时辰。除了针对如果您是想要重新摆您的床位，那么在当天呢，如果是要安床让自己的睡眠品质更好的话。 老师建议尽量是起个早，在当天的卯时，也就是五点到七点的这个时段去处理。再来呢，就是在当天的十点五十三分，我们逢到了朔，所以呢，老师会特别要提醒一下，任何在当天想要呃帮自己在短期内透过一些理财的操作来赚取。 我们不论是金钱啊，或者是横财，或者是偏财，请务必都要在十点五十三分之前呢下好你的 order，然后就是下好离手，不要再去做异动。因为呢，在当天呢，我们也一样有逢到大力利卷交财跟纳财的星数扶持，但是必须要在星数朔的影响之前呢去做好决定，才不会让你。 后来的这个阴晴圆缺呢，让你的这个一些损失呢变成打平的状态哦。而在周四这一天，我们逢到的是天马相照的日子，所以呢，在当天除了很大力可以动土开市之外，也很大力可以跟我们的客户厂商约在这个时段哦，尤其是早上的四时。 九点到十一点的时候呢，去洽商洽谈，还有把一些合约给谈定下来。当天也很一样，很大力可以会亲友，可以在这个时候呢，去跟这个亲戚朋友们呢多一些的互动哦。那么同时呢，老师会建议呢，我们可以针对如果你在近期呢是有要置产的，比如说你要买车子啊，或者是你要买这个。 机车或者是要置产、要买房呢，不妨都可以运用在周四这一天呢，有逢到这个天马相照的时候呢，来交易斡旋会是非常大力的哦。 再来就是在周五这一天，我们会迎接的是雾探病的日子，有相关需求的朋友们，老师建议我们可以提前或是延后，才会是比较理想的。在当天一样不利嫁娶，因为逢到的阳公忌的一个影响，它对于起一个新的家庭的家运呢，会是比较不吉祥的。不过针对呢，我们如果在当天呢有需要入塔或者是要祭拜我们的这个祖先先人的部分。 在当天的下午的三点到五点是很大力可以帮他们祈福的。同时特别提醒一下，针对生肖属兔子的朋友们，在周五这一天逢到了咸池星宿的一个影响之下，特别要注意一下你跟异性的一个互动，还有呢，你跟这个他人的一个人际上面的一个沟通上面呢，也要特别的谨慎，才不会惹人嫌、惹人怨哦。 再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是分龙，而分龙呢也代表的是在下半这一天，也就是我们从夏至起算的第十一天。而老话说呢，分龙有雨谷满仓，所以不妨呢针对。 我们所居住的地方、地区，我们可以在早上的七点到下午的一点这个区间去留意一下是否有降下大雨。如果有的话，它代表的是会大进财路，也就是你在这个区域的部分的运势会是比较好的。 也代表的是呢，在整个大环境呢，却比较可以有起色的效果。尤其是针对农民呢，也会把它当做是一个指标来代表的是呢，在这一次的收成哦，能不能够有丰收的一个状态？那么在当天呢，也很大力，我们可以出行开光，还有嫁娶，有需要的朋友们可以参考一下。 而最后，针对周日这一天，我们会迎接的是天贵天福的日子。而在这一天呢，也意味的是我们很大力可以安门，还有搬家迁徒。有需要的朋友们可以参考在这一天呢，比照办理。不过，要针对属猪的朋友们要做一下提醒哦，因为在这一天我们逢到的月季跟油货冲着你来，所以在当天呢，除了建议你可以去。 捐血之外，又或者你当天呢就尽量窝在家里，不要出门了，不然就是在马路上，不论是行走或者是驾驶的时候，都要特别的谨慎哦。以上呢是针对当周的重要日课吉凶，再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而在这一周呢，我们这三个生肖的朋友务必要在我们的行事风格上以柔克刚哦，而且必须呢在人际上面呢，要好好的注意我们的对应方式，才能够让你所要处理的事项可以渐入佳境。 在在当中呢，除了在处理事情的时候呢，要用柔顺的方式，不跟他人硬碰硬之外啊，也要留意一下，你越是强势，就越容易会受到他人的一个阻碍。所以，我们尽量要像风一样，用柔顺的态度呢，慢慢的去游说别人跟影响别人。切记呢，凡事就是不要太过的极尽轻率，按部就班。 脚踏实地，那么好运就会接踵而来。在当中呢，切记也不要太过的感情用事。只要你能够好好的听劝哦，然后谦虚的去应对，基本上呢，你会发现在当中你会是贵人环抱的一个状态哦。接下来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当中是属于需要从长计议的一周，而这也代表的是呢，如果是什么都要，可是如果你却又没有给予对应的付出的话，那么你就很有可能呢得罪周边的人哦。所以，如果你不想要去跟他们解释啊，为什么你没有等量的回馈他们。 不妨好好的沟通，什么是你可以接受的，什么是超过你的负荷范围的。那么，如果没有办法得到共识，你是不是就应该要退让，或者要从长计议，这样子才会是对你跟对对方比较好的一个处置方式。这也意味的是呢，我们在当中千万不要过度的去依赖别人，一定要一视同仁的、公平的去对待每一个人哦。 而在这个礼拜，我们要留意的天数有一天是周五。而在这个礼拜，属老鼠的朋友，我们逢到的是弹指那婆婆那的一个祝福。弹指婆婆那呢，它是属于自然生长在田里。 也就是属于路旁的杂草，从春天到夏天呢，它都会开着深蓝色的小花。而这个小花在干燥之后，一方面它除了可以治疗我们皮肤的粗糙，甚至呢，针对喉咙痛呢，也是可以拿来用药的。 在爱尔兰呢，他们还会把它佩挂呢在衣服上面，来象征可以驱除厄运。因此，在这个礼拜呢，受到这个坛子婆婆那祝福的鼠老鼠的朋友们，也意味的是你可以除厄，也意味的是在这个礼拜，其实你是相当的 lucky。 幸运女神呢，总是在你的左右庇护着你，所以请要相信，你在这个礼拜你的运势大开，好好的呢去走出，呃，你的这个积极的人生，甚至你可以去 approach 你心仪的对象，那么也许呢，对方就会点头喽。下一个生肖是针对属牛的朋友。 属牛的朋友在当周是属于受到赏识的一周。那么，虽然我们在当周可能在工作上面啊，或者是在学业方面会面临一些小人或者是烦人的问题，但是这些都是很琐碎的，你还是可以把他们处理掉的。如果你太容易在中途去放弃呢，那就会导致失败。所以呢，必须提醒你，在这个礼拜，只要我们记得要实事。 求事按部就班，你就能够稳定的在当周求发展。而且呢，在这个礼拜尽量呢，都要以伺机而动的一个风格哈来处事，不要浮躁，然后守住你原本的这个中心思想的本质，然后再求改变会比较好。 因为这样自然而然就可以让别人呢看到你的稳定性，还有你的真实的一个中心思想，那自然呢也比较能够会有机会获得新的一个提拔跟赏识哦。那么在当中属牛的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这一个礼拜呢，我们逢到的是西阳为的一个祝福。 而西洋维呢，它是属于一个非常有强盛的生命力的植物，因为它长得相当的缓慢，但是呢，它却可以活得相当的久，就好比像哲学家一般，他会细细的、仔细的品尝、品味他的人生一般。所以呢，在他的祝福之下，也意味的是，在这个礼拜，你是需要多一点的冥想。 而受到他的祝福之下呢，在这个礼拜你会特别的显得性格比较文静，比较会沉思在自己的一套逻辑跟思维跟想法当中。但是只要有点到你有兴趣的话题，你就会立刻打开话匣子，话题就瞬间变得丰富起来。而且只要你一开口，就很容易可以打动听者的心哦。 所以，如果你在跟你有意识的对象在相处的时候，请不要只自顾自的想自己的事，忽略对方。不妨呢，多讲一些话题来打动对方吧。下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当周是属于需要化繁为简的一周，而我们呢，也要。 去仔细去看一下，其实呢，属老虎的朋友呢，井然有序的特长呢，其实呢，也就是你们在当周的强项哦。而这样的天赋，你们呢，也就很容易的把一些很繁琐的事情呢，把它变为简化，能够很快速的去整合所需要处理的事项。 那么可以促使这项才能的潜在的因素呢，是因为其实你在这个礼拜你会毫无理由的缺乏安全感，所以呢，这种不踏实的感就会驱使你们呢，竭尽所能的去全力以赴。所以老师要特别提醒你们哦，属老虎的朋友们，我们在这个礼拜就不宜冒险，或者是太过断然的去。 决定一些事情，因为你要认清呢，你的这个不安全感的真正来源呢的本质是，在于你内心要先帮自己建立这个安全感，而不是从外界的认可来建立这个安全感哦。好，那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周三，而属老虎的朋友在当周呢是逢到了洪水仙的祝福。 那么洪水仙呢？这个花它是供奉给悔改后隐居在洞窟里的埃及人梅雅里的花朵，所以呢，在他的祝福之下，也代表的是属老虎的朋友们在当中是需要悔改的。这个礼拜你们会非常的容易进入自我反省的状况，你会一直不断的扪心自问，啊，然后你也不希望呢，同样的问题呢。 一而再、再而三的呢，重犯在自己身上，或者是出现在对方的身上。所以在这个礼拜，你可能会有对于感情会稍微有一点这个失衡，也就是有恐惧，不论是失去啊，或者是拿捏不好、抓不准的一个倾向。因此，老师要特别提醒你哦，请不要在感情里面呢裹足不前，因为其实。 你在检讨自己的同时，你早就已经做了改变。那么你又在害怕什么呢？下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当周是属于需要善用专业的一周，尤其是针对如果你是属于管理者的话，请你务必要注意一下团队或者是个人的形象。你可以用更生动有趣的一些广告来宣传。 尤其是针对你那个你们的产品，那这个预算千万不要省哦，才可以达到预期的效果。那至于在财务方面呢，请不要过分的追求一些物质的享受，或者是去急功近利。那么再来就是呢，在当中你可能会发现呢，手头上如果有新的案子，就会特别的忙碌啊，但是呢，你可能会没有办法得到实质的利益。 只能够增加经验值，那么要不要做呢？还是得要做的。你只要用你的专业去判断，让手头上该做的规划呢有周全，用良好的制度呢去执行它，那么它就不会有失败的结果，还是可以当做一个作品去做呈现。那么在这个礼拜，基本上我们态度尽量保持持续的这个。 积极进取，然后善用你的专业，就可以有不错的一个成果绩效出来。那么在这个礼拜呢，我们的运势也一样相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。而在当中呢，属兔子的朋友，我们逢到的是黄帆红花的祝福。而在希腊的神话里面呢，这个天神因为他同情了这个单恋妖精，而没办法。 谈成恋爱的这个妖精哦，因他去因为这个失恋而自杀的青年克罗卡斯，所以呢，他就把他呢变成了这个番红花，所以呢，受到他的祝福之下呢，也代表的是失恋。那么在这个神话里面呢，它虽然象征的是一个非常可怜。 非常可悲的代表，但是其实它并不代表的是我们在当周的人际关系或者是感情观要悲观，而它在这个礼拜呢，代表的是你要更多次的尝试透过感情来磨练自己，你也才能够从当中呢发现你真正要追求的是什么样的恋爱。在这个礼拜呢，受到他的祝福的。 朋友们呢，也千万不要因为眼前的这个感情比较不顺遂，或者是失恋啊，或者是失败，感到沮丧哦。因为呢，其实你们是具备了一颗相当强壮的心。再来，下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周是属于需要依赖感官的一周。 而只有靠人体的五种感官来过生活的你们呢，也意味着是，在这个礼拜你会太少动脑、太少太少的时间去思索人生的。那么这样子的状况会给你带来什么样的结果呢？它也代表的是你会有过度的自我跟自由呢，会让你做出一些比较毁灭性的决策或者是行动。 因此呢，眼前如果你有一些决策或是课题，请你要用更有建设性的方式去驾驭呢，才能够保证它最后是成功的。请务必要多加留意一下。那么在这个礼拜呢，尤其是针对周五跟周六，是不宜让你感情用事或者只依赖你的直觉去做决策的时候哦。 那么在当中呢，我们针对属龙的朋友们，我们的这个开运花呢，是针对紫罗兰。那么紫罗兰呢，它也代表的是呢，它是献给中世纪时呢最重要的神秘主义者——十三世纪德国的真人卡多卢特。所以在他的祝福之下呢，也代表的是。 不可思议，受到他的祝福之下呢，你在这个礼拜，你对于灵异啊、神秘学啊、不可思议的传说都会极度的感到兴趣，而你周遭的朋友啊，或者是说，呃，你们有常在互动的这个亲密的对象，都会觉得是你越来越神秘了。所以在这个礼拜，你在感情上面呢的倾向呢，会比较偏直觉去选对象。 可是，如果你的直觉还好，那就还好；可是，如果不对的话，那就很可能会迎来可怕的后果。所以，请你们要特别的留意一下哦。好，那么再来呢？下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于竭尽所能的一周，而这也代表的是呢，我们在这个礼拜比较容易会去负担太多超过你们分内的事情。那么虽然你大部分的时间你都会竭尽所能的去做到，但是在精精疲力尽之后呢，你还很可能会被别人就是嫌你做的不够好，而且他们还会想要去。 不断的占你的便宜，而导致让你觉得就是身心俱疲哦。那么在这个礼拜，你也很有可能呢，不是做太多，就是做太少，想要整个很懒散，是属于非常两极的一个风格。所以可能会需要让别人明确的表明你应该做些什么，你才不会做太多或是做太少。那么在这样的一个状况呢，主要会发生是因为。 你们呢，正在追逐你的梦想，那你会觉得是说，呃，我并不需要呢去做太多实际面的东西，所以请你要先调整一下自己的想法跟态度，才会是比较好的。那么在当中呢，属蛇的朋友呢要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。 那么再来呢？我们在这个礼拜，我们的这个开运花呢是水杨梅。那在这个礼拜呢，它的祝福之下呢，也代表的是你是很杰出的。为什么这么说呢？因为这种植物呢，它从自古以来呢，都被视为是一种药草，它可以治疗下痢、头痛，还有发高烧等症状。 都非常有良好的一个成效，所以很多人都以为说这个植物它是特别受过神的恩惠，才会有这么一股神奇的力量，可以让人那么快速的，就是恢复体力哦。所以呢，在当中呢，受到他的祝福之下呢，也意味的是你在人际方面，或者是在另外一半的眼里是显得非常的精明能干的类型。 但是你的理智会大大的重于你的情感，因此在这个礼拜，你要特别注意你的思考方向呢，都会太过的清晰，导致即便你可能感情不顺利，或者是出了一点问题，你都不知道要怎么样在当下去做应对，要让对方看出你的在乎，所以请务必要。 多加的留意一下哦。再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于需要抽丝剥茧的一周，而在这个礼拜，你总会试图呢挖出其中所隐藏在当中的真相。那这样的本领呢，既好也既是坏的，也像是一种祝福，也像是一种诅咒，可以算是或。 福相依的，为什么这么说？因为呢，问题最主要是出在你在这个礼拜好不容易把问题给挖掘出来，把事实找出来之后，你又会不自觉的开始感到害怕，你又想要掩饰它，又想要企图去操控一切。那么，为什么你会害怕呢？是因为你没办法面对这个现实面。所以，在这个礼拜，你们的课题呢，就是要先学。 会去接受事实，因为你有这个能力去理清事实，还有你要去学会接受它的结果，那并且呢，要能够接受它是会改变你的一些状况，所以呢，请适当的释放掉你的恐惧，不要再想去企图左右别人。 然后要让事实引导你们呢，迈向更圆满的决策哦。那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是周二，而在当中呢，属马的朋朋友呢，我们受到的是沼泽蓟的祝福。那这种植物的叶片呢，是非常适合调制沙拉跟汤的，因为它本身含有丰富的白色之液，它可以促进这个产后。 生完孩子的妇女哦，来分泌母乳。但是其实呢，它不是只有针对人类可以受惠哦，连头比如像野兔啊、野猪也都很喜欢吃它。因此呢，这个沼泽蓟它的祝福之下，就代表的是 support 支持。在这个礼拜呢，受到它的祝福的属马的朋友们，你们非常具有刻苦耐劳的个性。 那么，在这个礼拜，你对于另外一半呢，你会比较期盼他有这种母爱的特质。所以，如果他给你那种无微不至、毫无条件的关心，会特别容易得到你的这个信赖。那么，无疑呢，是一种很难以抗拒的魅力哦。但是呢，除了接受对方对你的好之外，也不要忘了回馈对方，嘴巴也要甜一点。 下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周是属于需要洞察事物的一周，而在这个礼拜呢，你的潜力呢是来自于，只要你一旦呢窥出端倪，你就会有开发它的本事，也就是如果你是处于一些 R D 或者是。 呃，我们的这个开发部门哦，那么你就会非常大力你的工作的一个进展，因为你就会像园丁一样，你会很喜欢从培育开始，然后呢，按部就班的呢，给它栽培、灌溉，一直到开花结果，你可以很有条理的去把整个东西一条龙的完成，然后坚持。所以呢，在这个礼拜呢，请你不是只有。 发现这个果子，哈，也要能够呢坚持到它培植出丰富的果实哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。那么在这个礼拜呢，属羊的朋友们，我们逢到的是三萝卜的祝福。那么三萝卜它的英文的意思呢，就是。 Fighting spirits，也就是被恶魔给啃咬，因为它的茎部呢有呈现不明的植物被咬过的这个形状，所以过去人们就会认为这象征的是恶魔曾经互相争斗过这一个花，因此呢，它的祝福呢就代表的是争斗心。在这个礼拜受到它的祝福的朋友们，你会非常有强烈的正义感。 呃，旺盛的这个争斗感，所以说，如果你在呃碰到的这个恋爱对象，比如说你有情敌，或者是说是有这个竞争对手的，你这种争斗的心就会非常非常激烈，非常明显的表现出来。本来很内向、不敢表态的你，也会很明确的是想要发声。 好，但是你要特别注意，当你是在友情跟爱情左右为难的时候呢，那么你就要好好的先理清楚，你到底是要往哪一个方向去发展哦。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是属于无拘无束的一一周哦，而在这个礼拜呢，你们真的是属于。 放飞的自由灵魂体，因为这也仿佛摆明了呢，你们只要肯做呢，没有什么事情是办不到的。所以在这个礼拜，你都会觉得事情不嫌多，就怕时间不够多；梦想不怕大，就怕它不会成真。那么喜欢梦想，当然是你在本周的超能力，而且是你的这个力量的涌泉哦。但是问题是，常常呃，你所在。 想的事情呢是现实不允许的，所以你往往呢会被别人泼冷水而感到难受。所以在这个礼拜呢，即便呢你想要 dream big，也请你呢一要把这个梦想呢做一下消筛选，让它是属于能够成真的项目哦。那么在这个礼拜呢，我们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。 那么在当中呢，属猴子的朋友，我们逢到的是柳叶紫苑的祝福。那么在这个旧的旧约的这个圣经当中的 Job 记哦，它是记载的能够忍受神的各种考验，然后历经的艰辛的故事。那么在这一个故事里面的主人呢，也就是我们的主角人物 Job，他曾经用来。 治疗他的这个脚部溃烂的药草，就是我们本周受到祝福的柳叶紫苑，所以呢，它也有 “drop” 的眼泪之称。所以在当周受到他的祝福，也意味的是你在这个礼拜在感情上比较需要受到层层的考验，而且你会觉得会感叹人生有变化多端的感觉。 但是呢，这些考验是可以有助于你去自我成长，所以请你们还是要去乐于接受这样的挑战，因为这样的成长或许是帮你还有帮助对方更加了解你们的需求，还有彼此的一个这个点又是落在哪里哟？下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当中是属于。 需要隐瞒我们的情绪的一周哦。那么，在这个礼拜，你们会比较敏感一些，而且你会常常想要把自己真实的情绪跟想法给隐藏起来，因为你们宁可嘛把自己的感觉。 给隐瞒起来哦，让事情呢看起来都非常的顺当，也不愿意把真实的想法说出来。但是其实这样的作为对事情一点帮助都没有，是相当不好的。所以老师会鼓励我们呢，属鸡的朋友在当中尽量要尝试着去表达你真实的感受。还有呢，你要记得在这个礼拜，不管你们说什么，其实别人都会照。 单全收的，而且呢，大多数的对手都会很愿意呢，不计代价的包容你的感受而去做妥协，代表的是天时地利人和都站在你这边。那么，为什么不把自己的真实想法给表态呢？那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周五。 而在这个礼拜呢，我们逢到的是孔雀草的祝福。那么它还有另外一个名称叫做太阳花，可是呢，是后来这个名称呢才被向日葵给抢走了。所以呢，我们也要知道它还是有这样的一个外表在。那么这个花朵呢，它其实具有。 日出开花，日落紧闭的一个习性，而且它是非常有向光性的，包括它的生长的方向呢，也都会照着这个光线去受到影响。因此，它的祝福呢，就代表的是爽朗跟活泼。所以，在这个礼拜受到它们影响的属鸡的朋友们呢。 你在相处上总能够让对方感觉你从来都不会拖泥带水，你会非常的直接，所以也是一个很好相处的对象，也是很难得的优点哦。不妨呢，在这个礼拜可以真心话大冒险，直直的把直球给丢出去，也许你们呢就可以在感情上更上一层楼哦。下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友在当周是属于需要专心一致的一周，而在这个礼拜你们相当容易呢，就可以进入状况，而且表现得相当的出类拔萃。另外，在这个礼拜我们的幸运星呢也是站在你们这边的，所以任何你经手的事情呢，十之八九呢都是能够很容易的获取成功，也能够。 容易争取到别人梦寐以求的机会，所以请务必要多多的提高自己在当周的能见度，尤其是当机会来的时候，你一定呢就要及时的去把握住，心情的耕耘。因为呢，你们在这个礼拜哦，最大的问题会是你要去克制呢。 你会因为事情来得太容易呢，而变得非常的疏懒哦。所以，请一定呢要保持专心一致的态度。而在当周要留意的天数，有一天是周六。而当周呢，我们收到的是牛舌草的祝福。那它是一种纪念这个圣安罗夏斯康瑟的花，因为这个圣人呢，他不顾传染病的一个危险。 他还是愿意亲自去帮患者去治病，最后导致自己不幸染疫而身亡哦。因此呢，他的祝福也代表的是博爱。那么在当中呢，受到他祝福的属狗的朋友们，代表的是你也有相当博爱的胸怀，让对方总能感受到你非常的温柔又富有同情心的一面。但是请不要善用你自己的爱心，因为对方可能会觉得。 你太过滥情，而你的这个爱心用错地方，会被你真正喜欢的对象呢有误解的一个倾向，那么也容易呢被那个其实你真的一点都不来电的人呢一直苦苦追求，那这又何必呢？所以呢，请不要让自己呢进入这种进退两难的局面哦。最后一个生肖是针对属猪的朋友。 属猪的朋友在当周是属于比较容易编织梦想的一周，而且呢，要特别注意的是，编织梦想有好有坏，但是偏偏呢，我们在本周呢是特别喜欢说大话的，而你们的梦想也常常可能都是挂在嘴边，就是口头上说说而已，最后这个梦想就可能会有老是这种改来改去，然后好像随口吐一句一样容易。 因此呢，请你们要记得，在当中呢，必须要建立实际而且具体可以行的目标，这样子呢，你才会有真正的动力跟行动力哦。在当周要留意的天数，相对的比较多，有三天，除了周二之外，还有周三跟周日。那么，针对属 猪的朋友呢，我们在这个礼拜，我们受到的是岳母蛇的祝福。那么岳母蛇的名字呢，正如同可爱的儿子被媳妇抢走一样哦。婆婆呢，总很喜欢在背地里呢咬舌根，然后呢数落媳妇的是非跟不是，所以它其实是一个非常奇妙的花名哦。 因此呢，在这个礼拜受到他的祝福之下呢，就代表的是是非，而你也代表是，你在这个礼拜会很不经意的脱口说出一些闲言闲语，然后可能会让对方听了就不是那么的开心。虽然你本质上是没有什么恶意的，可是呢。 如果是间接的传到了当事人的耳里呢，那真的是不得了了。所以请务必不要说出一些没有经过证实的话，不然可能呢会让对方呢对你的分数评比哦魅力大打折扣哦。所以请务必要小心再小心。 最后呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜，这三位呢，跟我们的意中人或者是在另一半互动上面呢，都是十分良好的一个状态。 主要是呢，你在个性上呢，你们会是处于一个动一个静，所以是十分的搭配，能够达到互补的效果。那么只要你知道呢，要适时的去体贴对方，不要一直想要去约束对方，那么事情呢就能够顺从，并且相安无事。那么互动上的气氛呢，也就会相对的热络不错哦。 以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。也欢迎各位帮老师把周报分享出去。我是金玲老师，有需要咨询的朋友们，可以透过上方的微讯号或是下方的链接预约线上咨询。我们下周准时再见喽，拜拜。